えー、私どもね、えー、この4号線つながりで国道4号線つながりで春日部市から参りました昭和参りと和立と申します今日はね、えー、いい天気という感じでもないちょうどいい感じこれで降らなければ日が出なければすごいよさこい日和だと思います 踊り子一同心一つにして一生懸命踊らせていただきますのでご声援お手拍子よろしくお願いいたしますそれでは踊り子気をつけご来場の皆様にはいさあお時間も許される範囲でございますので 踊り子構え さあたくさんのお手拍子いただいてますよ頑張ったらどうぞ Yeah. さいやいやさいやいやさいやいやさいやいやささあね今日はね、えー、気温もほどほどで、えー、皆さんにはちょっと寒いかな、えー、暖かくていただければと思います、えー、補給、えー、お店の補給もですね、えー、絶え間なくしていただければと思います Yeah. Ha ha ha!